はあ、言った通りだ何の問題もない何の問題もない何の驚きもない、はあ、強盗お前よそ見してる場合じゃねえっつっただろう、はあ、まあよそ見してなくても俺らの勝ちだけどな、はあ、福岡で史上最高のフィナーレをイービル真田が見せてやるよく覚えとけです is evil. Everything is evil. すべては No problem, no surprise. イービルだ